Solte! Verdade! დიდი მადლობა მოყვეთ ვახცელებ ხურვალე ტაში დაუბრათ ხევანდელ საღამოს და ერთმანეთს დიდი მადლობა ვახცელებ ჩალასელა საჭიროა 100% აია فامیلم خوشش اومد چرا روشن که اصلا لایتش روشن شد دوست دستی لایتش روشن ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა კი მეგობრებო, შემდეგი მონაწილე ძალიან დიდი სიხარული და სიამაყი და სიყვარული მინდა სცენაზე მოვიხმართ მაგდა ფოსაზე. საღამოში დავის, მოგესალმებით. თქვენი ხმა არ მესმის და ტაში რაც თავარია. აბარა გილოცავთ დამბექშობა ახალ წელს მიგონი სურათი ძალიან ძალიან დიდი ბედიერება და რაღაცაა მე ყველაფერს ვიქნება ჯანმრთელობა მოდი ხა გავერთოთ იმღეროთ და გავიცანოთ ისიც რა თან გავხდეთ იმიტომ რომ ძალიან लगभग होता है मेरा छठा Thank you.